浮かび上がる君はあまりに鮮やかで、oh、まるでそこにいるけど手を伸ばすところでふっと消えてしまう淡々と降り積もった記憶 上げて部屋中に映して眺めながら込み上げる痛みで君を確かめている Oh, la la la la la la la la la la la 시간이 뭐 무슨 무수한 나길라니 후한 시간 내몸한몸날 지카다 문 나누기지 뭐 후사다 난 라브 스타트 플러스 야구 아래 핫다스 くていいからさ優しすぎ君のまま笑ってて欲しかっただけなの